Əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Siz artıq Kamtaziya Studio 9 video düzəliş proqram təminatı kursuna başlayırsınız. Bu kurs maksimum kompakt, praktiki və başa düşülən şəkildə hazırlanmışdır. Yüklənməsindən proyekti eksport etmək kimi olan lazımlı addımlara baxacağıq. Ümid edirəm kurs sizə yararlı olacaq. Bu videolar seriyası əsasən başlanğıc səviyyələr üçün nəzərdə tutulub. Kursu bitirdikdən sonra siz bunları öyrənəcəksiniz. Öz biliklərinizi bu cür videolar çəkərək paylaşmaq, animasiyalar, keçidlərdən istifadə edərək video montajlama, səs və görüntü effektlərindən istifadə.